はにきてしまう сегодня будет туса. Я сегодня напился, сегодня будет туса. Я сегодня напился, сегодня будет туса. Я сегодня напился. have Cats, cats. I like cats.哈哈，收回去。 <laughs> 对不起。 If you're happy and you know it, just say ooh. Mm. If you're happy and you know it, just say ooh. Mm. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, just say ooh. Mm. はかわいい僕の黒猫赤い <laughs> Yay! <laughs> You probably think that you are better now. 好难过啊！搞错了，再来。好难过啊！ 让蜡烛代替所有灯，让音乐代替话，语声此时无声，声有声。如果 Love you，啊，Love you，啊，You，I love you，啊。整个夏天想和你环游世界，山路蜿蜒就像是爱的冒险。小板栗，你叫一个，叫，像小猫一样。 叫， <laughs> 你再叫一个，叫一个，喵，叫。 Can 你困了吗，小公主？嗯？你困了吗？你是困了吗？嗯？ Can you come through? 看春天天的的也想要问夏傍晚，我今天又出去过那泥巴，我回来的时候，铲屎官非常的不开心，但是我只是默默的望着他，随便他给我洗不洗澡，反正我也不在乎，我觉得干净也过，不干净也过，洗不洗澡是他的事情，反正我很。 如果你已经不能控制，每天想我一次。如果你因为我而尝试，如果你爱看我的电，Can you come？说吧。 嘟起嘴巴，萌萌哒，眼里的你萌萌哒，整个世界萌萌哒，嗯嗯，萌萌。